Сегодня второй день нашего пребывания в Польше, в Кракове. Пошел дождь, и мы решили воспользоваться туристическим автобусом и прокатиться по всем достопримечательностям вот в таком электромобиле. Можно выбрать экскурсию на любом языке. У нас гид был русский парень. Во время экскурсии были остановки около самых красивых католических храмов, Польша очень верующая страна, поэтому в Рождество все жители идут в храм, где проходят службы. А для посторонних вход не был запрещен, но вести, конечно, себя там нужно очень тихо и не мешать молящимся. Фотографировать со вспышкой запрещено – но без вспышки тихонечко можно. И желательно попросить разрешения. Если вы попросите разрешения, то в большинстве случаев вам будет разрешено это сделать. Просто показать на фотоаппарат и спросить, можно или нет. Отметила очень доброжелательное отношение к туристам. Рождество для католиков – это самый главный праздник в году – и мне хотелось побывать именно в этот праздник в Польше, посмотреть, как люди празднуют, какая атмосфера в городе. После службы поляки идут домой, отмечают этот праздник дома в семейном кругу. Это тихий домашний праздник. Как я уже сказала, поляки – это, наверное, одна из самых религиозных наций в современной Европе. И римский папой стал поляк в 1979 году. И он был из Кракова. После экскурсии идем гулять по городу. Вот вы видите стены Вавельского замка. Музеи в праздник были закрыты, но ворота были открыты. И по территории мы погуляли. А сейчас мы направляемся на рыночную площадь Кракова. И она была построена аж в 1257 году. Поляки всегда любили поторговать, Посмотрите, какие интересно павильончики, внутри тепло. Не могу пройти мимо интересных витрин. Такие забавные куколки. Несколько интересных фактов о Польше. В Польше до сих пор принято целовать женщинам руку при встрече. Поляки хорошо образованы, 90% молодых людей имеют по крайней мере среднее образование и 50% поляков имеют ученую степень. Польский астроном Николай Коперник был первым, кто предположил, что Земля не является центром Вселенной. Около 35% из 60 миллионов поляков живут за границей – Большие польскоговорящие общины живут в США, Канаде, Великобритании, Германии, Австралии, Бразилии и Аргентине. Польша может похвастаться 17 лауреатами Нобелевской премии. Это больше, чем в Японии, Китае, Индии или Австралии. В том числе четырьмя премиями мира и пятью в литературе. Рожденная в Польше Мария Кюри была первым и единственным Нобелевским лауреатом в двух разных науках и первой женщиной-профессором Сорбоне. Перед поездкой я всегда интересные факты вот такие собираю для себя. Живя в Сибири, у меня было очень хорошее мнение о поляках. Исторически сложилось, что в Сибири проживает до сих пор много людей этой национальности. В Иркутске есть польское консульство. Есть польский костел с прекрасным органом – есть католический собор. Поляки оставили большой след в культуре и науке. Пик Черского, их даже два, улица польских повстанцев. Есть поселок, где живут поляки и до сих пор разговаривают по-польски. Для многих поляков Сибирь стала родным местом, и в крови многих сибиряков течет польская кровь. Конечно, переехав в Калининград, мне хотелось познакомиться с самой Польшей. А тут представилась такая возможность побыть еще вместе несколько денечков с детьми, которые отправились в предсвадебное путешествие по Европе. Очень скучаем, живя в Калининграде по своим родным и близким, которые остались в Иркутске. И эти дни, проведенные вместе в Кракове, конечно, останутся в памяти на всю жизнь были счастливые дни. Мы желаем счастья им, долгих-долгих лет вместе. Такое небольшое лирическое отступление. Конечно, я могу судить о Польше только как турист, побывавший здесь в первый раз. Мы жили в центре города, в историческом центре. И дальше каких-то туристических маршрутов мы не ходили. Город очень красивый, очень чистый, красиво украшен к Новому году. Везде праздничное настроение чувствуется, люди улыбаются друг другу. Очень много русских, очень много украинцев. Повсюду слышится э, русская речь. В любом заведении э, готовы с вами говорить на русском языке, лишь бы вы что-то купили, заказали, приобрели. Хотя у нас в этот раз был свой переводчик, Юля говорит на польском языке, Английский поляки тоже знают не в совершенстве. Но чтобы путешествовать, конечно, нужно учить языки. Это однозначно. Вот мы опять отправились дегустировать польскую кухню. Но когда принесли наш заказ, я, конечно, забыла все снять. Но было уже поздно, когда я вспомнила, что я еще и оператор. Голод не тетка. Сейчас пойдем на рыночную площадь. Сейчас там проходит ярмарка рождественская. И вы все-все увидите. Все выглядит очень аппетитно. Вкусно или нет, это, конечно, на любителя. Но вот выкладка, конечно, супер. Даже ты, если ничего не хочешь, обязательно что-то купишь проверки вот имени всякую. Польский сыр. Что это? Сыр. Это сыр. Вот такой вот. Краковские колбаски, конечно, попробовать тоже обязательно.

Uh, а это вафельки. А вот забита. огромный выбор супов Вот здесь подливой. Ну, Обязательно надо увидеть трубачей. Но я их не увидела. Я их слышала, но вот увидеть почему-то не смогла. Ничего особенного не происходит на площади. Просто все ходят, гуляют, что-то пробуют, фотографируются, получают удовольствие от общения, от города, от праздника, от того, что скоро Новый год. У католиков, наверное, какие-то свои чувства – Именно верующие люди отмечают Рождество. Пошли по народным ремеслам. Очень нравится эта тема. Ручная работа, вышивка, кружево. Zobaczcie, Morka, cały dzień tak Керамика красивая, такая милая. И вот эта сова с часами сейчас живет у меня дома. Нам повезло с погодой. Не всегда шел дождь, но он был. Поэтому, собираясь в это время в Европу, берите с собой обязательно зонты. Хотя и тепло, но когда льет дождь, очень быстро все промокает. И гулять становится не очень комфортно. Ну вот нам, говорю, повезло просто. Сейчас будет фотосессия на тему «Я не ангел, но для тебя я буду святой» каждый как видел это, так и показывал в силу своих артистических способностей. А, Я ангела перепутала с бабочкой. тебя я стану живой. Обратите внимание на его ноги. Сейчас мы спустились к дракону, который пламя до сих пор извергает – Это символ города Кракова. Дракончик. Его здесь продают во всевозможных видах в сувенирных лавках. Вот в этом вот замке жил этот дракон и поедал девушек молодых. Ну, а это Вавель. Это холм и архитектурный комплекс на левом берегу Вислы. Здесь расположены такие архитектурные памятники, как Королевский замок и Кафедральный собор. Вавель – это символ не только Кракова, но и всей Польши. Раскопки показали, что уже в XI веке на этом месте находились укрепленные поселения. А каменные укрепления – начали возводиться Вацлавом II в 1290-1300 годах. В XIV веке холм был перестроен Казимиром III Великим уже в готическом стиле. Замок неоднократно горел. Здесь короновались польские короли. В кафедральном соборе похоронены польские монархи и видные политические деятели. Во время Великой Северной войны а, замок был сожжен шведами. Предпринималась попытка реконструкции, но после утраты Польши независимости Вавель был превращен в казарму для австрийского гарнизона. И только в 1905 году поляки выкупили Вавель у австрийского правительства, и он перешел в собственность краковского магистрата. Тогда же начались реставрационные работы, которые продолжаются до настоящего времени. В 20 веке Вавельская кафедра прославилась тем, что ее епископом был будущий папа римский Иоанн Павел II. Вот такая вот нелегкая история была у этого замка. И в 1994 году Вавель был объявлен памятником истории – в настоящее время в замке расположена экспозиция, посвященная быту польских королей. Покои, тронный зал, оружейная палата и сокровищница. Но мы туда не попали, так как все было закрыто, так как праздники 24-25 декабря в Польше почти ничего не работает в интернете вообще было написано, что вообще все закрыто, и рестораны закрыты, и магазины все закрыты. Нет, это не совсем так. Для туристов много чего открыто. Не надо бояться ехать туда, и что вы там не найдете, где поесть. Скажем так, не все магазины открыты, многие закрыты. Но много и работает чего а нам даже удалось зайти в кафедральный собор. Правда, снимать там было категорически запрещено, но нам посмотреть удалось. Вообще все, что я запланировала посмотреть в этот раз в Кракове, у меня все получилось. С удовольствием делюсь какими-то впечатлениями с вами. Надеюсь, что я еще вернусь в этот город. В эту поездку было первое знакомство. Очень тихо, спокойно, уютно. Памятник папе как раз напротив входа в собор. как все европейские города. Краков очень плотно застроен. Видите, вот замок находится на холме. С высоты можно посмотреть на город. Вот эти вот ворота закрываются на ночь. Всем большое спасибо за просмотр. Кому понравилось, ставьте пальцы вверх. Кому не понравилось, ставьте пальцы вниз, пишите, что хотите. Все комментарии приветствуются. Конструктивная критика приветствуется. За хорошие отзывы большое спасибо, я стараюсь всегда. Католиков поздравляю с Рождеством. Желаю прежде всего мира, добра, всех с наступающим Новым Годом! Очень хочется пожелать всем счастья, любви, взаимопонимания. А с вами была Наталья, канал «Жизнь на пенсии». Подписывайтесь на канал. До новых встреч!